السلام عليكم اخواتي اليوم جيت نوجه واحد الرساله صغيره آه، داك مول الكاسكيطال اللي كنقول ليه حشومه عليك تعاير الشعب المغربي اللي حيت حنايا شعب واحد واش كدير عقلك شويه علاش كتعاير شعب واحد حنايا مشيتي او اطرادي بغيتي تشهر بالسيف اخويا بالسيف تعيب ديك الموطاش اخويا باش تايل اللي عاير كيقول لك موسطاش واه حشوم ما نبغوش عارف وهاديك الدري اللي من اكادير ديك اللي من اكادير اللي كتعاير مع وحده ديك علاش علاش كتعاير فيها سوقك سوقك ديها فراسك ستة شوية ترى آه، اخوة المواطنين حنايا راه مكنعايروش بعضياتنا عير جزائري عير امريكاني فرنساوي طنزاني آه، جيتي المغاربة صاحبي زعما حنايا مغاربة روح وحدة واخويا هادشي دابا عرفتي بغض بنادم ما يحملكش وعاد بارك عليهم الخيبة كاع بارك عليهم في مديئان إيه الفقر والشجاعة هادي الشجاعة هادي الشجاعة كتعرف الناس من وراء ليك عايرهم قدام وجوههم الخوات بنتي كتسنى راجل ديال الرجولة الرجولة ديال بكري طيبو شعكاكة